жылуулук кыймылдаткычы жылуулук энергиясын механикалык жумушка айландыруучу курал жылуулук кыймылдаткычы деп аталат ар бир жылуулук кыймылдаткыч үч бөлүктөн турат жылыткыч муздаткыч жумушчу тело жылуулук кыймылдаткычынын моделин карайлы кыймылдаткычтын модели суу куюлган цилиндрден турат анын түбүндө тескери жайгашкан чөйчөк калкып жатат чөйчөктүн бөлүгү аба менен ал эми төрттөн бир бөлүгү суу менен толтурулган абанын жана суунун көлөмү чөйчөк цилиндрдеги суунун алдында калгыдай болуп алынды чөйчөктүн ичинде дагы зым спираль бар аны чөйчөк сүзүп турганда зымдан электр тогун өткөрүп ал жылыганда көрө аласыз спираль жылыткыч болуу үчүн аны зым менен ачкычка бекитип жана ток булагына кошуу керек ачкычты бекитип спиральды жылытабыз токтун өтүп жатканын кичинекей күйүп жаткан лампочкадан байкайбыз зым чөйчөктүн ичиндеги абаны жылытты аба кеңейип чөйчөктүн ичиндеги суунун бөлүгүн түртүп чыкты чөйчөк болсо суунун үстүнө калкып баштады ал зымдын үстүнөн көтөрүлүп бизге жылыткычты көргөздү цилиндрдин үстүндө дагы бир чөйчөк калкып жүрөт ал болсо ичке жез фольгадан жасалды өйдөдөгү чөйчөктө муздун бөлүктөрү жайгашты бул болсо биздин жылуулук кыймылдаткычыбыздын муздаткычы чөйчөктөр жакындашып бири бирине тийишти эми ылдыйкы чөйчөктүн ичиндеги аба муздап кысыла баштады ылдыйкы чөйчөккө суу кирип ал сууга чөмүлө баштады качан гана цилиндрдин түбүнө түшкөндө жылуулук машинасы цикл аткарып өтөт. кысылган аба жылыткычтан жана энергиянын бөлүгүн алмайынча чөйчөк чыкпайт тажрыйбаны кайталайбыз ачкыч жабылуу ал эми цилиндр сүзө баштайт чөйчөккө болгон көтөрүү күчү көбөйүп демек анын ичиндеги аба жылып кеңейди бул учурда аба суунун бөлүгүн түртүп чыгарды тагыраак механикалык жумуш аткарды чөйчөктөгү аба бул биздин жылуулук машинабыздын жумушчу телосу эми ылдыйкы чөйчөктө аба муздап кысыла баштайт ал эми ага таасир берген көтөрүү күчү азаят чөйчөк чөгүп баштайт жылуулук кыймылдаткычынын экинчи циклы бүттү